hello and welcome friends Google sheet सीखने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की गूगल शीट में आज हम क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नाम ठीक है नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे टाइटल दिया गया है फिर यहाँ पे प्राइस लिखी गई है अब हम इस प्राइस को चाहते हैं कि ये करेंसी फॉर्मेट में आ जाए मींस इंडियन रुपीस के फॉर्मेट में आ जाए तो आप सीधा सीधा कहां चले जाइए फॉर्मेट टैब पे चले जाइए और यहां से नंबर पे आ जाइए और यहाँ नीचे आएंगे ना तो जैसे जैसे ये करेंसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंसी आ जाएगी ठीक है और यहाँ नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल अगर करेंगे तो ये डॉलर में है करेंसी नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहां आपको मिलेगा इंडियन रुपीज तो बस इसी इंडियन रुपीज पे क्लिक कर दीजिए आपका जो भी हो करेंसी आपके कंट्री का उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है आपको यहां पर सिंपली ये दिया हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट ठीक है अब नेम ऑफ प्रोडक्ट यहां पर भी है और यहां पर भी है तो ये टाइटल हमने पूरा ले रखा है अगर आपने टाइटल नहीं लिया तो आपको फॉर्मूला लगाने के दौरान टाइटल भी लेना होगा ठीक है तो हम अपने कर्सर को रखते हैं यहां पे और अब इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं क्योंकि हमें यहां पे सीखना है लुकअप फॉर्मूला वी लुकअप सीख चुके एच लुकअप सीख चुके ठीक है तो यहां पे लुकअप लगाते हैं तो जैसे ही लुकअप टाइप करेंगे L double O K type करते हैं तो यहां पे लुकअप ऊपर हाईलाइट हो जाता है अब हम टैब बटन प्रेस कर देंगे ताकि यहां पे लुकअप फॉर्मूला अप्लाई हो जाए ठीक है अप्लाई करने जा रहे हैं दैट्स वाई यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया हमने यहां पर इस रू का हमें प्राइस पता करना है ठीक है कॉमा लगाते हैं और यहां से क्या करेंगे ये पूरा डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है अब देखिए मैंने तो हेडिंग ले रखा है अगर आपने हेडिंग नहीं लिया हो तो आपको पूरा लेना होगा ठीक है तो यहां से आप क्या करिएगा इसे सेलेक्ट करिएगा ये जो डेटाबेस है ना इसको आप आसानी के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है हमें पता क्या करना है हमें प्राइस पता करना है ना तो आप पूरे प्राइस वाले जो ये सेलेक्ट कर लीजिए लाइन से ठीक है ये पूरा एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे इसका सेल एड्रेस आ जाएगा अब आपको क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है ठीक है तो यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल एरर आ रहा है इसके बारे में मैंने आपको एक्सेल के एक वीडियो में बताया था कि नॉट एप्लीकेबल एरर क्यों आता है एन एरर आखिरकार आता क्यों है यहां पर तो इसको कोई वैल्यू मिल नहीं रही है जिसकी वजह से ये एन एरर आ रहा है ठीक है अब मैं यहां पे क्या करता हूं यहां पे टाइप कर देता हूं एमओ ओ माउस ठीक है और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ध्यान दीजिएगा जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर प्राइस क्या आ रहा है ये देखिए ये प्राइस आ रहा है देख सकते हैं ओके ये प्राइस आ रहा है माउस का देख सकते हैं अब यहां पर ये गलत आ रहा है आपको पता है अब ये गलत क्यों आ रहा है हमने फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया इस तरह की कंफ्यूजन शायद आपको भी हो जाए तो यहां से इसको हटा दीजिए अभी हम क्या करेंगे इस पूरे डेटा को कर लेते हैं सेलेक्ट यहां से और ए टू जेड के क्रम में इसको शॉर्ट कर लेते हैं ठीक है तो वापस से चलते हैं डेटा टाइप पर और यहां पर शॉर्ट दिया हुआ है तो ए टू जेड के क्रम में इसको शॉर्ट कर देते हैं हम तो ये शॉर्ट हो गया अब यहां पर आप देख सकते हैं ये माउस लिखा हुआ है मैंने अब यहां पर वो फॉर्मूला मैं वापस से अप्लाई करता हूं लाइक लुकअप अप्लाई करता हूं तो ये लुकअप अप्लाई किया हमने और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे माउस को ठीक है अगर इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देंगे यहां पर जहां पर माउस लिखा हुआ है ये कर्सर देख सकते हैं आप अगर इसमें कोई भी वैल्यू आप नहीं देते हैं तो आपका आएगा एन एरर ठीक है ये तो मैंने पहले ही बताया अब इसको आ, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और कॉमा दीजिए और फिर हमें क्या पता करना है प्राइस पता करना है तो प्राइस वाला पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप इस तरीके से ठीक है और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा देख सकते हैं माउस यहां पे 120 रुपए ठीक है अब यहां पर डेटा मैं चेंज करता हूं लाइक माउस हटा देता हूं देखिए जैसे मैंने हटाया तो यहां पर इसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो एन एरर आ रहा है ठीक है अब यहां पर मैं डेस्कटॉप कर देता हूं तो यहां मैं टाइप करता हूं डीईएस के टीओपी डेस्कटॉप टाइप कर दिया और एंटरप्रेस किया जैसे ही एंटरप्रेस करेंगे तो यहां डेस्कटॉप की कीमत आएगी देख सकते हैं लुकअप फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है अब मान लीजिए आपको यूनिट पता करना है तो यूनिट कैसे पता करेंगे तो इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे फिर यहां लिखेंगे लुकअप तो ये लुकअप आ गया और जैसे ही लुकअप आएगा तो हमें क्या करना है डेस्कटॉप का यूनिट पता करना है कि हमारे पास कितनी अवेलेबल है अब ये रेंज बड़ी छोटी है आपके पास बहुत बड़ी रेंज भी हो सकती है ठीक है कॉमा लगाते हैं और टाइटल को छोड़ करके बाकी पूरा डेटा कर लेते हैं सेलेक्ट ठीक है ये सेलेक्ट कर लिया कॉमा देंगे इस बार हमें क्या पता करना है यूनिट पता करना है तो यूनिट वाला पूरा ये सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से ठीक है सेलेक्ट कर लिया ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप की दो यूनिट्स अवेलेबल है तो यहां पर देख सकते हैं डेस्कटॉप की कितनी यूनिट अवेलेबल है दो यूनिट अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं अब डेस्कटॉप के बजाय मैं क्या कर देता हूं यहां पर कर देता हूं mouse M O U S E mouse लिख करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे थ्री यूनिट है यहां पर भी थ्री यूनिट है आप देख सकते हैं ओके आई होप कि कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी लुकअप फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है आप इसका भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें thank you for watching this video